嗯，就比如说这个测试的时间，那个我现在可以给你提供一点信息，就是说我们的 Mate 30现在已经在已经在测试了。Well, about the time of the testing, I can tell you that the Mate t h is currently being tested. 就说我们一款这个，o 好 long，one year, twelve months, six months。现在现在是三月份，然后我们呢，比如说我们的 Mate 30应该大概会在九十月份。 So now is March, and the Mate Phone Mate 30 will be launched in September or October. So probably it takes about five to six months for the testing. So sure.